фосфордун оксидинин сууда эриши пайда болгон фосфордун оксидине сууну кошсок бир аз убакыттан кийин кислота пайда болгондугун биле алабыз берилген химиялык реакцияга өз алдыңарча коэффициенттерди койгула жана фосфор кислотасынын электролиттик диссоциация теңдемесин жазгыла